Ya Allah jaga kami, keturunan kami dari fitnah akhir zaman Kuatkan kalbu kami, bimbinglah kami Wafatkan kami, keluarga kami Kekasih-kekasih kami, kawan-kawan kami, tetangga-tetangga kami, kawan solat kami Dalam namamu Ya Allah, Ya Ahad, Ya Allah, Ya Samad Ya Allah, La ilaha illallah La ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله jadikan kami bahagia denganmu di dunia dan di akhirat Waktu lana bihusnil khatimah walhamdulillahi rabbil alamin